Hello? Oh, saan ka na ba? Nandito na ako eh. Kanina pa nag-aantay rito, tagal mo eh. Oo nga. Oo na, kanina pa nag-aantay. Pero wala ka pa. Oh no! Bakit? Ah, sige, sige, sige. Antayin kita. Ha? Oo. Oh. Ha? Ah, sige, sige, sige. Oh no! Uy, gago! Ay, putang na mo, gago ka! Ay, putang na mo! Ayaw, di ma! Run. Ang ina mo, gago! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinamahal ko? Mama Luz, anong... Kapango TV. Hello, Mama Luz! Welcome to Kapango TV. Aray. Kaya, supportahan mo kami. Netflix, and subscribe. And follow. Ah, follow pa. Follow pala. Anong page? Ulitin mo po. Ay,